kakati basegiri nye bale medeyo why mm. nti tubuza tebakwa atibwa bakwa atibwa how mbaka parlamenti mm. privilege jayina takwa atibwa mu parlamenti chechate kisawe chechikomera mm. baje kuata kutesha nivajia bakwa atia mugundi ee sabiti nivamu sibange chime chengu mu mm. parlamenti yao mm. mulembe kubati mm. nivakwa ata baje kunonya kazi inja mamugambo kuingira UPC na baga mumpe kadi nzile yako kadi ya mu mm. singira mutere hivu luke kazi inja mm. ni vata abazungu kuruwe ntebe ne muanga nala gira tika zinja ya abase mm. mwala waka zinja ya zadi nga bazi kumula pati vada nga mkula vika mm. kakati abaka ba, ba dp ni baga nti define parliament muna atu kwa atiranga waa obate kwe kuzimba ekikomera ekyo to define parliament mm. kakati era kuteesa bwogenda mu hansard akugamba i want to thank you peace for the first time because the area under which we feel our freedom has been expanded ombaka parliament akwatirwa mu parliament thats why you write to speaker hmm. nti oba tuli mu progress oba luddawa but outside the parliament you are arrestable kakati basegerinya okulemerayo kitegeeza ne babingwa abanene kati museveni asobola okubakwata anti muwanguddwa ekitegeeza ne babingwa bonna bayolebwa kati hmm. as long as you notify the speaker or mm. they are walking to parliament or they are doing parliamentary work mm. kakati is it defined now eri privilege mbadde muyina evuddewo mm. that's why when you battle bano tebalina brainstorming what if we fail the ugandans don't leave themselves with an escape route mm. no kakati ebyo byetwa jjamu kati abangereza bwe bategeera nti bano nkugaye nti bungereza eriyagala etwali limu hmm. teriyinza giremesa kufuna ki maso plan hmm. they shut down what do they want era baabawa high court ya buganda naye nga chief justice wa uganda wa uganda bwajemenga afuuka chief justice wa buganda onyidolo eh e. e bwabala mulemengo olwo alamula ku lwakabaka naye nga yomu obunyidolo eh ne baba polisi ya buganda ngaine polisi isatu bwewamasomainawa naye nga inspekita general polisi wa uganda bwabakola emirimu mu buganda agikolera ku lwakabaka semantics ya Uganda public service Uganda tijuwende public service na ya atajifuga wa Uganda eh eh jasiso chani eh kama zungu batu na Uganda how do tu banu bagalaji mm. manya kwa hivyo hivyo tujita kala ni substance what do they want why should they keep us around do Uganda have anything to celebrate today anti boche baafu na mu mm. Uganda yaliye genda kwefuga mu February kati obote n'abagamba ti beeni yabasekerera luli ti byali bya busiro olunaku lwenyini luno lwetuba tuteekaku okwefuga eh. Eh. Eh, uganda wetwava ate ndi independence ne february but obote delayed it deliberated to coincide with this tusigale muki tebatuwangula nebagira kate sekolo eya gundi the duke of kent yali emengo hmm. eh, nebagifuula nti yatako kutwa independence ate abagenda mu uganda ate independence etegeezanebabagamba hmm. aa tuteeke mu constitution ya nkagamu ebiri anti constitution ya buganda yali apended gyebasooka okuteesako era nkasita hmm. baleme kufuluma beni giwanuka nafuluma kakati nebabagamba nti wanaabangawo ensonga yonna erimaganye wakati wa uganda central government ne buganda ekyo central government kyekinatwalibwanga hmm. naye waliwo ensonga ezinabanga ziremye zinatwalibwanga mu polivi commission ya high court ya bungereza ate eggwanga eryefuze litwala liki ensonga mu high court ya bungereza <laughs> is only oiro Uganda Revenue Authority paying bills for government which is a collective authority mm. a collecting authority hey era kyovulaba nti authority a commission board company mm. must be put up by law of government kakati ate buganda land board limited ate eriwa etali mateeka where was it incorporated tuina company by guarantee mm. ne companies azaba shareholders Uganda Muslim Council is a company by guarantee it is assumed that every Muslim is a member without contributing a share perpetual akati atenu nga, nga, nga makubu ya aga e, the Kabaka is keeping this land in trust e kampuni ye limited ne <laughs> mwasoma munamateeka omutendekere katikkiro womumbuga munamateeka omu aliwa where do you say your expertise this man mayanje has exposed you tabale mirundi bwabantu bano olinga akyawa bakyawe no hmm. nze saagala muntu alimba omwana hmm. omuntu eyebase n'omulambo bafaanagana ekiro the different is to wake up omulambo e, e, gwe gubeera wali nga n'omuntu yebasa wano omwana yabula n'omulimu yizo biyita kyekimu myaka gigiiv oba awulira ku time tewali alimba kintu yobolanze oyo museveni mutya talina kintu kyekyakola nekimukwatirayo bayiro temukwatireyo nze namutya ku kintu eki hmm. ekitabo kye yakiwandika alia nga nrm yakuga natandika okuwandika ekitabo kyange nga bankyusiza okunzija kuba minister wa state for defense nebantwala mu regional cooperation because sayina byakola i don't even remember byenakolayo naye abantu bonna abamulwanyisiza mu kitabo tebaliimu oba abogerako bypassing singa kyebakwotinga how did he know to these people mm. Eh? Mm. Will, will turn against me mbayambisa ekitabo kyange in future oyo mute so many years not yes mm -hmm. weri museveni went to darisalam as other students came back for holidays he went to mozambique to train in guns kakati omuntu agamba ekyatwala museveni munseko kubba bulu bwakinaana gyebuliri yamubuulirako gabudyeri yeja nambuulira tiwalibawo okubba obulumu kinaana agenda ayige mundu he knew that at that time they deciding in fact it was a gun mm. Eh. era obati yekyogera obati yagaa nti nkubi emmengo kibadde kyetagisa mwena nensent society is pregnant mm. with the modern society the only nurse who can deliver a modern society from an ancient society is a gun mm. hey. omwana bamusalamu busazi This is an insensitive society, feudalism. How do you modernize feudalism with a gun? That's Obote. Obote oh, yachira bidao. Eh. Eraye beri chwanu kabo yekandaga. Obote oh, yasigala atudenti nze yazze. Mungaga mukaga bwe yali agenda kujja ku constitution. Yaganti uli abasiru. Can mm. I abrogate this constitution? When I spend days debating this constitution mm. is my baby. How can I turn against this constitution? I stayed there. When Ben Chiwanuk walked away, and Kira Najijau. So, you see, Tikakati abo bafiri dua, short term strategies. If you believe you are the champion of the revival of this African community, the president is the champion. how can you say that the minister in charge of uh, East African community Kadaga has been undermined by erasing eh, uh, whatever she did kati atoye yaina amaanyi nga community eh, olukiiko lwa gund palamenti ya east africa erotatinga etula mu palamenti nga sente zigenda okugiyimirizamu ministry ziva mu palamenti are you serious kyembuuza gwe mwatumye mu interiri ya sikanso okubakiikirira eh, gwe mwogerako mu samoni nti mutamiivu but the usual term strategies why under situations the intellectuals run away why e, but yeah mob me i don't believe in mob i believe in my head dokita namugamba nti omukyalo oyo tomulongoosa oba oli muganda yes kati why should somebody control my head when im knowledgeable eh, nga batacontrolinga basawo we muli obululu bwammwe anti babakwatira ku bululu mulye sente zammwe but i cannot sacrifice my head ihave staged the longest resistance aba abaana bamaanyi nnyo bamunyabunyeza nnyo famire yange bakolimira oyo muvuka famire yange ekeera mukolimira nolya abagagga bonna nowagana okumpa sente pulezidenti abagamba omusajja obukofiira yabwambala mumugulire mumuwe sente agule ekyoma abutukubire tebakubayo bigundi bino bijja yabyambala tebabimba kakati afunye sente ewantu eza mobilization amawulire aziwambi mbuze ngendeyo nga memba kalisa yehuvya gwe gwe eyangoba kukundi gwe what type of reasoning is this what type of arrogance is this that a man you have suffocated for 8 years ate omuyita yonga gotuse ku project yo najipamyemu project najipamyemu yobwa president and it will never take off i'm telling you i'm a strategist tokiriza uh ah, -uh. Ah. gwatakulekera tumulekera no leta sasun omwana omuwala omusomesa muhala asinga kusomera kwekakiza mwagale nze ihadikalikuleted nti bano abaana mu myaka kumi nja kubamba kubi and i have the resistance cost to fight for another 10 years because i'm more hardened anti kakati nze ndi exonerated president yategedde tibankubalwa ku protectinga organic case do you believe museveni condones killing people and exploiting their organic no, hey, eh, why, why did he give the case why did he give them his lawyer kalugire to okay. get the information from them you cannot tell lies to your lawyer nolaba eŋŋaŋa nolaba empuuta nolaba eŋŋaŋa nolaba empuuta kanitekiriyo museveni kanoti bibulaka maired era nze nabagambe nti ye oyo omwana bobi wayini bwebamubatiyagasi nebamukubanyo nebamukubanyo nebagala omuttira ekayunga aiwonde emu yatya nadde we natuula as a result hmm. plan b is to stave security teyina sente baka ndiko vieta kunavu vieta kuli sewali ya inasende that's why the country is peaceful tofa mthala haa baali ku operation security operation zi teziri iwo he denied them the opportunity to get money when he is not minister of finance katibesi ya abakuse ekitekeleza besi ya kwa liraba nu abasi security Eh. kakati ye atebesi yakoze ensobi ye muli wabeera abeera leader alinga oboti oboti yagamba nti be servant in heaven ib a king mumuliro yebesige okuweereza muggulu kankulebeeve nti bobi waine asobola okujoini nga besige ngaoledde atuddewo ye besige abanja ki kubamukalu teyaliimu eyabanja ki struggle. has been exposed as an agent of security organization that are starving now because this man has denied them the source of money. tokkirizigana byefudi byakola anti kubulidde hmm. ti bobi wine yakola plan b to deny security organizations money tiyagasa akukudde abakubi batiyagasa bakyalya sente yabakuba plan b ba bakandiko bali bati Ina yisho te yina. Who eh, do you blame? forcing people in face stampede, stepping on each other. What should you do? Madman, you market master. Do you blame whom do you blame? Before the madman entered the market, peace prevailed. Eh, kakati peace is prevailing. Let the madman enter market. abantu banoonya sente zakuza baana babwe musomero nbaja kuba besije n'omugongo bagukutula <laughs> What Museveni is going to do is stroke him in his head. Don't know what I'm talking about. I'm going to say that I'm going to say Yes. Nga gamanti ebikulu report kye funzi za erebya ebya bieta de. Uh, bieta de musana. Yeah. Chapter 22. Yeah. Pages mwen kaga mbili. Kusamarizi za reporti. Yeah. Erijo yogede ko Lord Monster. Yeah. Mm. Yeah, um, Kina mariba bizimu. Kwa kana ya bugara na bitundu ebirala eh. eh, kabaka nebyobufuzi eh, kaliawo tuja kukasomera era gundi yagamba hmm. magezi yabagamba hmm. nti if the governor allows mengo to hmm. do whatever it wants how would it work with other regions after independence nti mwe mwazanya isolation role this exactly explains why mm. it's only the largest tribe in uganda the baganda who cannot produce a leader they care up for others mm. if you cannot hunt mm. you become an expert in the saucepan killing Hey. Eh. yes kale um dewo basanga kutumide ekintu yoka kyetwafunamu eh, eh, kimu hmm. nti edini yo twagisigaza bakalina ali babiri baganda abasiraamu Suleiman Matovu, Abdurazak Matovu. Abdurazak Matovu ya hey. Eh, Kurani. Anglican Church. Mm. Yo ya tula na Uganda. Let us speak in Uganda. Abdurazak Matovu. Nendo za niya soka. Who, he, who was our interest? Shek, shek Saibu Semakurova. Nibaku, nibaku mm. bayo kana mkasa debalita gundi. Onowe mkone yafa. Hey. Eh. Eh, hey. Hey, ya ina diploma. Hey, ilo kumanya bayo. Anglican Church ya gama. Mkoyoyo. Tukumye kuona hapa diploma hapa na jaba deguli. Mkoyoyo. so whenever they meet nkoyoyo nkoyoyo era olupapula lwanga balwaga nti ono makanika avuddewa hmm. nti nkoyoyo makanika nga baagalayo kaana mukasa but the anglican bishops whenever non ugandan is stand on the matter mm. they choose a muganda of their choice this is why paulo muwanga bidandisali kintu musoke abo bebayitamu a e muganda of their choice museveni alesa abaganda mu gavumenti nmubanupu nebajjamu nupu nebajjamu eh. serinya lukobo danieri ali mumunenya mm. kankubuuzi kaniibulemu museveni nga tawadde ameri akyambadde kifo nga muleso ono omuyimbi atalina kyagenda bakolera kyambadde yetulira alunda byanyanja bye tupanisiyo ate bakeerayo maama maama ewange kikkoo mm. ewange nekwatire mwalunda mubere nebizibu byamemyaka jamwemiralenekibuule eh? naye nagendako ewoeyo nagamba nti eh. bakwananga nti sawa tusanyiwegemwalunda jalimwalunda balalaowasa omukazi atamanyi kufumba olya wamuliranwa egowasizo stay with nupu don't tell me you erected you were given a chance omwe hira de chiyenda eh. bamitani wangi tumari nyeyo mboko ku mboko mboko ku mboko tokiriza tedi yo bila ni chicho walonda mm. okulonda kitegeza achi that's why, that's why I get difficulties ono gwe nonze mu banji ekitegezo badoina banji eh eh, eh. <laughs> kwegamba muinkalejinga obwezi nti kibe kyakabalagala eh. kibeeramu oluuma bwebafumitamu kagana nebye baali basaba tebyogeddwako omusobitin kino kitegeeza nti yayina akazito eyagale kuwa amawanga gonna obwetwaze egende mu maaso pulaani bano balemerako tebamanyi kiri eri Mm. nti britain must grant all his colonies independence mm. to access the mass of land ati abemengo bafuuka mm. intransigent bwe tebamanyi nti ono omusajja aliko akazitoke nekyo wano kakyekyamulema mm. eh. omusomi kino kitegeeza nti abangereza nabo baali buganda bajetamiddwa olw'okubatambulizanga ne kontroli zaabwe ekyokubiri mu lutalo lwonna buganda teyogera ku kya federo tewaali kiwandiiko kyonna ekyogera ku kiseera eh, kino ekya federo ensonga zaali zekuusa ku bintu bibiri okuddayo ekifuule eggwanga oba okwegatta ku uganda ekya federo nga kyo tekyogeddwako okusinziira ku road map okwefuga road map okay okay chikachi road map okusinzira ku road map eyo okwefuga wali wajja kubaawo okuwandika abalonzi mu bitundu bya Uganda byonna ekitegeeza nti ebyokwefuga kwa Buganda baali babiraba ng'olusaago obusaago waali wagenda kuteekebwa wakakiiko ka constitution okulaba ekika kya uganda eyali ekyali kisaanira uganda okwefuga waali wajja kubaawo okulonda mu 196 era nga kiwedde ebitundu bya uganda byonna omuli buganda nga bigenda e london mu lukiiko olwa ssemateeka bakole constitution olukiiko luno olwa ssemateeka lwali lujja kwetabwamu ababaka ba paalamenti abalondeddwa otereevu abaganda nga balabye nti ebyokwetwala mu uganda bire biremye obyoko kufula ku Uganda biremye balumya bafulumya ndoza cha china kubera bafulumya etiwandiko cha uh, bafulumya etiwandiko nga bavumirira um, road map eyokwefuga bagamba nti bali bali bayetegefu okukola enteekateeka ez'okwefuga nti naye nga bakakasiddwa nti uganda yakufugirwa ekufedero guno gwe mulundi ogusookedde ddala oba ogwasooka okwogera ku nikya federo wabula nakino bakisaako akakalu nti okulonda ekuyimirizibwe bamale okukakasibwa okukakasibwa ku kya federo nti olukiiko lwa london olwa semateeka lulinde akakiiko ka munster e eya uh, master commission gyoyogera kuwano eyalondebwa okukola ebbaggo lya constitution kamale okufulumya lipoota yaako nga baweereddwa federal akakiiko kano akabobabawe hmm. nga ne meeting tenaba nga kyebagala eh, tugendayo okulapa stamp eh, akakiiko kanoaka lord monster mm. abawandiisi abamu bakayita aka relations commission buganda nga emaze okumanya nti olukiiko olulimu bannayuganda bonna era abalondeddwa abantu tebajja jjiwa federo yagamba nti eyagala ewa nyisiganye federo n'obute kutula e ku uganda nti ekyo ekireme okuteesebwako n'okukubwako akalulu e london mu lukiiko lwa bonna baali batidde olwo eh. anti kakati nga wala kena ndi ababaka bonna kati abanajja tebajja kuwa iga tebajja kuwa uganda kyebaagala nebaga mumale kitiisaako nga tetunajja obukalu bwa buganda eh, bwonna bwagaanibwa kubanga buli muntu yali amaze okujeetamwa hmm. tisobola kuba nti bonna baali bajeetamiddwa anti presa ali nyingi anti buli kintu nga bakigaana kubana bagamba hmm. kyembagambe nti buganda yasembayo okuba state mu lwenda hmm. musanvu kasita high commissioner wa bungereza mm. yafuuka gavana mm. <laughs> ngati baba ibuzizako federation is mm. negotiated before state is created hey. Eh. Eh. Hey. buganda bwe yalabanga ebyayo babiganye kwe kulangirira entegeka eyokwefuga yokka gye yatuuma plan form an independent buganda mwali eno mwali mubino wa manga tegedde bakuli yabwe lwali ru nga munano okutobera ku mulwenda nkaga buganda yalangira nti yefuze eh, eh, yokka plan b eh plan b ne ulira ulira ulira buganda bali bage buganda bwe yali bade buganda je wasubwa plan b eh njisome eh mu plan b ekisoka buganda yali ejja ekuteekwawo eh, ejjeryayo naye nga ne mm? Eh. naye ngejja kukola endagaano ne bungereza efuyamajje ate jebakyayo <laughs> endagaano eno engejjanga eh, kwekenneenyezebwa engejjanga eh, kwekenneenyezebwa nga bwe kinaabanga kyetaagisa ekyokubiri buganda ejja kuggulwawo ejja kugulawo enkolagana n'amawanga amalala mm, nga bwe kinaabanga kisobose naye mm, nga tukola nga tukolera wamu ne bungereza gavumenti ya buganda ngaejja kussaawo enteekateeka eyokufuna eyokufuna emyaka etaano oluvannyuma lw'okwefuga buganda ng'ejja kusi uh, kusikiriza nnyo abasuubuzi okuva ebweru okuleeta ensimbi zaabwe mu buganda hey. Eh. gavumenti ya buganda ngaejja kwenyigira hey, eh, mu mirimu egyo egyokukola egitasobola eh, kuddukanyizibwa bantu sekinoomu naye nga mu birala ebyenfuna ebigenda kuzimbirwa ku bantu aba bulijjo hey. buganda ekyokubeera memba wakakiiko ak'ebyobusuubuzi uh, n'emisolo aka east african customs union buganda yali ejja okuteesa n'amawanga aga east africa amalala okufuuka memba mu bukiiko obukola eh, ku byentambula n'empuliziganya nga nga muno mwe muli n'enguudo e, mu enguudo n'entambula z'ennyonyi eh. amatendekero gonnaeast african federation amatendekero gonna amakulu agatwaliddwa mu gavumenti ya buganda gatwaliddwa eh. gavumenti ya buganda eh. wabula makere university yali ejja kusigala ngaeddukanyizibwa ku mutindo gwa nsi yonna naye nga buganda yejiddukanya bakkitute nayo buganda ngaejja kubeera mu kooti yayo ngaejja kubeera ne kooti yayo enkulu wamu neeza districts olwo ekooti ejulirwamu ebeere ya east africa amakampuni gonna agakolera mu buganda emisolo gyago gajjanga kujuwa gavumenti ya buganda ebyensimbi buganda ngaejja kusigala ngaetambula ne bungereza abantu abayingira mu buganda baali bagenda kubeera baali bagenda kubeera bavunanyizibwa gavumenti ya buganda naye ngaabantu baddembe okutambula nga bwe kiri mu mawanga ga east africa amalala eddembe ly'obuntu <clears throat> eddembe ly'obuntu n'enkola ey'amateeka bijja kunywezebwa nga butiribiri nga tubaze okwefuga buganda ejja kwegatta ku kibiina ekigatta amawanga agataliiko agataliko amatwale ga bungereza agaliko mm. eh. amatwale ga commonwealth katiolo eh. tugenda mu commonwealth eh. amatwale ga bungereza awamu n'aka nagamawanga amagatte united nations mm. ebya posta buganda ngegenda kuteekawo ekitongole kyayo ekya posta era kikube uh, ne stampu zaakyo olukiiko lwa buganda nga lugenda okusigala nga luteesa amateeka uh, ngalute samateka nga mm, ule lukolanga parlamenti ya buganda obuyinza bwonna ekati eh, obuli mu mikono gya gavana bujja kutwalibwa kabaka era yajjanga okussa emikono ku mateeka wamu n'okuyisa embalira y'ebyensimbi buganda ejja kubeera n'ejje lyayo era nga ssaabasajja kabaka ye muduumizi waalyo ow'oku ntiko buganda ejja kubeera n'ekitongole kya poliisi okussaawo eddembe awamu n'obutebenkevu ekitongole kya poliisi kati nga kikola mu buganda kiteekeddwa wansi wa gavumenti ya kabaka kampala entebe masaka mubende nebuga ebirala awamu n'ekisawo kyenyonyi ekyentebe byonna biteekeddwa wansi wa gavumenti ya kabaka ettaka lyonna eryasiddwa wansi wa queen wa bungereza lisiddwa wansi wa saabasajja kabaka ettaka eryogerwako lyeryo eryaweebwa mu kiyita mu ndagaano ezedda ate nga lyeyambisibwa ekkulu obulungi bwabaganda bonna buganda esuubirwa okuliirirwa okuliirirwa eh. kw'ensimbi eziva mu bintu ekati ebiri mu mikono gya gavumenti e, gavumenti enkuumi tujja kwewola mu bitongole ebiwoozi by'ensimbi awamu uh, n'okusikiriza abasuubuzi abebweru olukiiko luno uh, olukiiko kino uh, lukiku lukikutuseeko lukituseeko ekigambo kyakutuamu lukituseeko oluvannyuma lwa gavumenti ya naabakyala wa bungereza okulemwa okukkiriza nti enkola yonna etambulira ku nkola ya paalamenti erina okuzimbirwa ku lukiiko lwa buganda ne kabaka obutalowooza nti kabaka n'olukiiko wamu n'abakungu ba kabaka kye etuwaliriza okukola kino kyekitwaliriza okukola kino ekkubo lyokka buganda lyesigaza kwekwefuga fekka ate nga tusigala nga tukolagana ne bungereza ebintu buganda biyali egamba nti yali tosobola kubifuna mu ngeri yonna wabula wabula ku nkomerero y'ekiwandiiko kyabwe baakyusa olulimi olwali eh, olwalimu ogwa nalukalala ekyo nekitegeeza ki eh, anti bakugambye hmm. olaba difficulties nti they are running away from uganda mm. because the british government the colonial government mm. had failed to give them what they wanted. Mm. But in all of their statement, they are stressing the importance of relationship mm. with hmm. Britain. Mm. That's a contradiction. Mubi obo fuzi, bobo ya galo kufuna echi intu. Olino mm. kuraganti gome nafu, era guwa njigirizwa. Mm. Buganda, kuragange njigirizwa. Yeah. Baga amanti, bako zisa. It is not our intention. Mm. They have been forced into this position. Yeah. Yeah. Ngabala gatuwa njigirizwa. Simba gamba. timu politics mm. you must be a victim mm. museveni kyava bagamba kati abanvuma banvumiraki kakati abasajja bakonde bagamba nti wulira mm. uli abamuvuma ku radio omuntu mm. omukulu avumwa bannange nagezaako okubira kabaka essimu emirundi ngaena nendekawo nessimu yange bankubire tebankubira eh, mukulu munakubira ati essimu notagikwata notagikwata notamwanukula eh, nze kakati mbalaba ku byuma byange purezidenti yampa sente n'abalagira gweroza yali takibaze ti sente ezo mumuyite muzitwale mu banka ziteeke ku akawunti ebaziwambi hmm. ebaziwambi kakati nze ndi vikiti musiyalwana na kulwana buka balwane naye tulaba asinze amaanyi bagambye nadde mbalaba atiira hmm. mu miitingi zaabwe zonna oli yasigadde oku bonna bamugamba ta sente zomula gwodifayinga otya sinzala kukamanda inichiefu hmm. ezi sinalaba yamuwagira omusajja mubonyabonyeza nnyo famiry ye ebonyebonye lwaki temutasi nti aa ah, ah. diyona wati mirundi wiru be after getting this huge money nyingi nnyo this is intended for museveni to popularize hisi sani kakati kyenkubulira ogamba otya aa ah, mukonzi campaign kati ogamba otya eminenserwa dda hmm. nti sente zino sijja zizibwa muntu kubanga zigenda kuyamba mutabani we waligambye ti sente zino sijja zimuwa kubandi tikiti ze baligenzewa mukwano gwabwe kandiko nawandikira pulezidenti ebbaluwa security security sources zitugamba if you give that man money is going to give it to bobi wine obaokora political party natutawanye kakati mu byobufuzi imasi bye victim nti luta akkiriza ne bamukola byonna ne bakuba obugagga bwe leero yakubye obwakinyata mm. ye talifuna kakaye omuvuna naye ajja bapakasiza yajja kama matatwala etampeka emu nga mwabakambidde ekidomola this is thinking of some people mm. nti mumulowooza nti babala bajja bawalekera ttaala nga mulya bo bajja kubafukirira mazimu ngalo doesn't have a salary mu bizimbe bimufunye mbifunye ku salary which salary are you talking about does it mean that wealth is only entitled to you kakati hmm. ovula baluta afunye mundi simples bagadde office bakoze batya bakoze batya alemeddewo abatawanya eh because is a victim now mm abatawanya yes. in the politics if we want to get simple to become a victim wa nichichiri mu kitabo cho eh. eh, mbande njara kumaliza ngo ogamba eh. nti bagamba nti mm, bakikoze kubanga gavumenti ya bungereza yali tetegedde kizibu kyabwe eh. kyali mm. kitegeeza nti singa ensonga zaabwe mm. ezo zonna zaali zitunuliddwamu bandibadde tebeekutulako eh. kino kyali kitegeeza nti tebakyate tebanenyezebwa naye bungereza yebenenyezebwa olwobutabafaako so bino byonna bye baali baagala bungereza ebawe ntigasetemabibawa bakole koti yabwe polisi hmm. yabwe bagende mu safari gasimandishi era hmm. batuju myao hmm. balunda wakachiko akateka teka okwefuga kwa kwa buganda eh. nga akakulya igodfrey binaye sarukongwa mbadde sinatuka ye eh. ekiwandiiko kya buganda kyali kiraga nti buganda baali bakomye ate ng'ebitundu ebirala byali bibeetamiddwa gavumenti ya bungereza E, government ya bungereza ebyali mukiwandiika ekyo byonna baabigaana ne bagamba nti buganda erina okutambulira ku roadmap eyali emaze okubagibwa okufuga kwa uganda muno mwe mwali okulonda akakiiko kanakola constitution okusawo okulonda n'okusawo olukiiko olukole constitution omukungu wa bungereza akola ku byamatwale yawandikira kabaka ebbaluwa ngaamutegeeza nti yali tayinza kusuubiza buganda federo ogwo gwali mulimu gwakakiiko ka constitution awamu n'olukiiko lwa constitution awamu n'olukiiko olwa constitution nga bwe yali etegekeddwa olukiiko lwali lutudde nga luyisiza ekiteeso ingalusi z'ekiteeso ekiwa buganda ebeetu okwefuga yokka wabula ngaennaku z'omwezi nya okutoba mwaka wa 19 gavana yalangirira nga uh, bwe yali agaanye ekiteeso ekyo baali bakiyisiza nayiwa amagye mu buganda aga nti ndabaserebulatinga independenceamwezigavument ya buganda yagamba nti yali teyinza kukkiriza kitundu kyonna ekiri wansi wa uganda okwekutulako nga buganda eya bungereza e, e, wansi wa Uganda okwekutula okwekutulako nga bungereza ekyali gavumenti enkuumi ya uganda tumanye nti sakali johnson yajja mm. ne instructionis mm. sakali johnson bwe yali ajja mu uganda mm. yagamba bamuwa instructions not to allow uganda to disintegrate into small state mm. he hmm. came with an instruction 1894 not mm. to allow uganda to disintegrate into smaller states wetufuukira protectorate yawo yes. 1899 kino yeah. kiraga nti gavumenti ya bungereza yali yetamiddwa enkola ya buganda etaalaba e, e, e, ekituufu e, e, um, etalaba kituufu nembeera mwebaali nembeera nga bwe yali eriwo n'olwaleero omukungu wa bungereza akola ku matwale yawandiika ebbaluwa ng'ategeeza abaganda nti baali bakyalina omukisa okuteesa n'okufuna ebyo baali basaba ng'obukuumi bwa bungereza obukyaliwo kyeyava egamba nti nti bamwegatteko baguminkirize balwane naye mu ngeri ey'amagezi naye si ekweyambisa kifuba abaganda baali bamaliridde okufuna ebintu byabwe ku kifuba n'okutiisatiisa baagenda mu maaso ngaenteekateeka z'okwefuga ngaenteekateeka z'okwefuga n'enteekateeka z'okwefuga ne balonda akakiiko akameefuga kaatambula amawanga mangi okugulawo ebitebe okuweebwa amagezi n'ebintu ebirala ebikwata ku kwefuga akakiiko kano kawementa ensimbi nyingi nnyo ezitalina ekyezaavaamu olukiiko olukiiko lwatulanga lumu januari wa 1gmu buganda yalangiriranga bwe yali esazeewo gavana ebyo byayita byayita ebyolusaago era n'agamba nti mm, n'agamba nti anaagezaako okuteeka ekiteeso ekyo mu nkola yali ajja kukolebwako n'obukambwe mu butuufu nga gavana nga gavana bwe yali agambye bwekyali etewaali ekyakyukako emirimu gyagenda jagendanga bwe jali enteekateeka yonna eya gavumenti bwe yali eragiddwa era uh, bwe yatambula tewaali kintu kyonna kyakyukako era kyava mu kakiiko akatali akaali kasali akaali kasigaddwa akaali kasiddwawo okutegeka okwefuga bwe kaalaba nti bifuuse bya lusaago ne kasasika uh, balabanga kati bali mukatemba owulira hmm. bamala kudba kaaliko Godfrey Lukongo binayisa chairman mm. nga kaliko mpanga tatawona aliyo yali atenye mm. jeno wemengo uh -huh. nga kaliko masembe kabali mm. kaliko William Kalema mm. naye nga omuganda ayogera nti tebiri ebyokwefuga bamukuba ne bamuttira gwosinga babinayisa abagezi bonna abatambudde mawanga gonna nga bagenda eh. bakola ebitebe paundi emitwalo asatu mubayagala okutegeera paundi emitwalo asatu gye bayonoona buli paundi emu eya bungereza ffe wetwakulya myaka gyenkaaga nga yenkana siringi za uganda abiri kyovulaba embaga y'obubote yagazaawo ebitebe embasi zikulosin uganda ne protest of obotes wedding yali ya paundi emitwalo esatu ngayaliyabeeyi eh, ate obote n'abagana nti ekinene eh, nnyo eh. ku hiro nga nze ati nebintu ebisinga obwingi bampadde biwe embassy is closed in volatis kati akakiiko ako bwekamala kabalimba nti katambula kozi bali busiya bekwese kasa bakomawo nebagamba nti aa mumanyi olukiiko lwa buganda olwatulonze si lulonde olukiiko olutali lulonde teruyinza kufuna mandeti yekutulako binaisa ali takimanyi sente zote bazi kumyawu the only person who went back to mengo was impanga and apologized hmm. hey obete na abaga nti this is public money ne muruchi mureje ko mwari mu musaje nga pamwita magezi yabaga arrest these people the governor should walk his talk baba kwati kati babina isha chibakola hmm. ukono basiba badukirawa mu UPC tamale bino byebituufu teri abiwakanya ansaani eh, era njagasa nategeera hmm. nti bawiriya mukalema godfrey rukongwa binayiisa mumasembe kabali mpanga mu mwaka gwenkaaga babba pawundi emitwalo aga mirundi yakola nnyo hmm. nange kyengamba abaana bange sibye naye nina ani kitaffe kyeyatugamba sikutte ku kintu kyamuyindi nakimu byakikolimu nti bano baba nga babba emitwalo asatu <laughs> naye bawazimba bali bagulawo bitebe ate biriwatambulanga bagenda bagulagavumenti ya bungereza eyinza obakkiriza baakaba ne bagamba abaganda ekweka busiya <laughs> ewa busiya amuura <laughs> bekweka busiya ne bakomaona omunyago gwabwe ne bagamba olukiiko lwatulonze okutekawo ebya independence ebyo si lulonde lumale kulondebwa ii mubadde mutwala sente nga temunamanya <laughs> era erijonitiya eh. museveni yetula nabo esawa nsanvu mwesi ne badda ku sibi yabwe ne baga kino kiwedde katende navumirira nnyo yagamba muzukulu wandugwa semakula hmm. yateesa nnyo nateesa nnyo naye sikuteesa nga atwagaliza kwa ndukwa sema, sema kula chumanuka mm. is a historian mm. is a kimi take me in the in Museveni's delegation in Bakuba nibafuruma naye afuta olunaku lulamba nga basapoti nzeri jeno tia tebaje gana tia eko katia kavawa mm. hey cheta ya vawa mm. kuba bangereza mu 1200 balina ekyebayita magana kyata kyata abaami bawali bawamba obuyinza ku queen the land road bali bakikomyawo era katiya kavaawo mm -hmm. tiya means a chamber above the other nti president yabagamba nti obuyinza oledde obuli ku district sijja bujjayo naye tukolewo echamber above the other tuzeewo a regional government era namulabanga alwana n'abantu mps mm -hmm. the most difficult person yali kabakumba masewo yamuga nti gwe tukumanya oli president wa baganda <clears throat> bunyolonga tugiri kuorganize nze naga nti ah omanyi tubayisa nekiteeka nti buganda buganda as a district a deemed to have united era kye baafuna lulinga netteeka terina fuluma obayita bakuzanya tebabaganda nga kuteekako kabaka ne bamuteekako nga constitution terinaggwa this is their practice they know when to strike mm. hey. you know when to strike bulaba vuddeyo bamanya nti omukulembeze ali mu buyinza ali mu difficulties is only because nabagamba ti statesman and revolutionary tebabulakamiiringibwa abaka palamen tebazeeyo mm. are you saying tebalikwatibwa kwegabapasita bayiwa abantu abangi nosanga passover nga mujuziza nambaoli kwegamba eminensalwadde takwatibwa bazomusan omusomesa anafunyisa omuwala olubuto takwatibwa mukubanga bayita bano abasawo abattanga abantu malwaliro nebatwala oganisi icc tebayina buuza kalugire si yaguwoza samonesitezazze nga bazirowinze ku bantu mukaaga balina okulinya enyonyi ate ogamba oti abasome